үч университетке мобильділік студенттерди жөнөтүп атабыз э, Біріншісі Қазақстандың гумилев атындағы Евразиялық. Э, евразия ұлыттық университетіне 18 студент жөнөп жатышат э, Европаның, Испанияның кадис университетіне 5 студент марбург университетіне 1 студент ну жалпысынан біздің ушул семестрде 250-300 студентті сыртка чыгарууну пландаштырып жатабыз